ちパルスを送るひたすら生きるために めに旅立ってチャ直樹デリトロス様から新しい指令が来たけどドラゴンお前はまだ心配するな 俺に代わって任務を果たしてくれるやつがここにいるこれが俺がデリトロス様より授かった偉大なる力だ行けブラックジャガオ有機剣闘を倒しグラディオンを孤立させるのだ 悟しろよケンタ黒い竜巻狙われたケント西暦2100年突如現れた悪のプログラムデリトロスによって世界中の子供たちがマジカルゲートに閉じ込められてしまったマジカルゲートを取り戻し 囚われた弟と友達を助けるため結城健人はグラディオンと共に立ち上がった子供たちを助けるためには悪の手先となったウェブナイトを倒し侵略されたエリアを取り戻さなければならない強大な力を持つデリトロスとの戦いの中ケントとグラディオンは窮地に立たされるその時復活したウェブナイトたちが駆けつけてきたそして グラディオンは仲間と合体することにより新たな力を得る心強い仲間たちの帰還に喜ぶテントとグラディオンだがマジカルゲートの解放をかけた戦いはますます激しくなるのであったよく聞け直樹ブラック・ジャガオンはグラディオンに倒されたジャガオンの邪義を実体化させたもの俺とお前の精神官能派により操るのだ 分かった我らが意に従いブラック・ジャガー 大変です気象管理衛星朝顔のシステムに正体不明のウイルスが侵入しましたウイルスだと急速に気象管理プログラムが書き換えられています 風人が動き出しましたなんだと風神はまだ建設中のはずだろう90%完成しています天候マシンとして機能に問題ありませんスクリーンに出してみなさいはいなんということだ風人は朝顔の指令で動いていますもしや 円や凍らせどっこいせちょっとルくん待ってよせやかて早いかへんと映画に間に合わへんよそんなに急がなくたって大丈夫よケント君か手待ちくたびれてるんちゃうかなあれなんやろ葵ちゃんえ UFO や宇宙人の襲来やまさか。 も守るも遅いな何やってんだどうしたんだユキ君あれだ方向を変えたどこへ行くつもりでしょう てくるわほましこいわ何があったんだ つはデリトロスの仕業だなくそなんとかここから脱出しなきゃ 完全にウイルスに支配されてしまったのか早く何とかしないとケント君がうん2人とも下がって 私は大丈夫です 神はおお朝顔から指令を受けて動いているのだからワールドリンク管理局のアンテナから直接アクセスできないだろうか朝顔の回路を切れば風神は止まるはずだ可能性はありますパソコンはわしの車にあるやれるか葵、うん ルスが外部からの入力を全て遮断するようにプログラムしているんだどうしよう博士もう朝顔なんかぶっ壊したらええのにそうだそれだ昔使っていた衛星が朝顔の近くにあるはずだ いつを朝顔と衝突させるんだ2つの衛星の相対速度と軌道をインプットしてこいつの非常用バーニアに点火するタイミングをシミュレーションできるかやってみるわうまいぞすぐにこのプログラムを送信するんだ デオンすぐに出撃できるかいつでもいいがケントそんな体で大丈夫なのかへっちゃらだい痛みつけられればられるほど俺は元気が出るんだよし出撃だケント敵はコスモエリアのバトルフィールドにいる命パルスを送りいたすら ウェブイラオ緊急発進スタンバイ シュート雲の切れ間にが見える全て静かに浸して

よく見るんだケントあれはジャガオンではないそそういえば解析データが出たピョコあいつはブラックジャガオンピョコブラックジャガオンドラゴンがジャガオンに取り付いていたジャギから作り出したピョコ我々が回収したデータと同様 邪気からウェブナイトを作ることができるのか来るぞケントかわせグラディオン ガトリングバスターで狙い撃ちか動きが速すぎて次にどこに現れるか予測がつかないぴょここのままじゃまずいよっ そこまでだだ本物のジャガオンが来てくれたグラディオン行くぜウェブチェンジジャガオンアタックモード、うんグラディオンガトリングモード トリングバッター デリトロスが直接ケントをターゲットにしてきたとはこのままではケントが危ないケントめ運のいいやつだ焦ることはないブラック・ジャガオンはやられたがまだ次が控えているグラディオンとケントを追い詰めてとどめを刺すのは俺たちだ <laughs> 楽しみだぜ

ターに映る影が奇妙な歌声を響かせるうー今日はやけに眠いなこのまま寝ちゃおっかなあれなんでみんなも寝てるんだ静まり返ったダイバーランド残された俺たちにドラグオンの魔の手が伸びる次回「電脳冒険記ウェブダイバー黒い子守歌ウェブモンスターの罠」にプラッ A!